тең салмактуулуктун кайдыгер абалын демонстрациялайлы шар тең салмактуулук абалында турат ага аракет эткен күчтүн суммасы нөлгө барабар жаңы абалга алып келгенде шарга таасир эткен күчтөр мурдагы бойдон калды жаңы абалында шар кыймылсыз горизонталдуу тегиздикте жаткан шар тең салмактуулуктун кайдыгер абалында тең салмактуулуктун кайдыгер абалынын экинчи мисалын карайлы Шарнирдеги таяк тең салмактуу абалында турат ал кыймылсыз таякты айланталы ал кыймылсыз болду айлануу угу таяктын ордук борборунан өтүүдө таякты айлантканга таасир эткен күчтөр жок эгерде айлануу угу ордук борборунан өтүп жатса анда дене тең салмактуулуктун кайдыгер абалында